spécial ASMR fallait que je vienne te voir. T'as pas un meuge Quoi Tu piques pas à qui Qu'est-ce que pour ce soir. Je ferai soir avec une go. Wallah, elle est chaud fraîche. Je l'ai payé P-Center. Elle avait les voiles pas Chewbacca. Maintenant, elle est ça, je le dis mal Je le dis Je le dis Je le eh, frère, tu m'as pris pour un mal ou quoi En plus, rends juste du bled. Hein Kazaoui C'est un Pokémon bleu, ça, non Je rentre de saint médard en châle. Chez ma grand-mère, elle a une tarde là-bas. là, oh, c'est trop la c'est a que des poules. Comment je m'appelle T'as cru que j'étais un ou quoi La vie de ma mère, je suis une boucave. C'est bon, c'est bon. Mais tu peux m'appeler Jamel Abonne-toi, Rouya. Frère. Clic. Active la cloche. Viens sur Twitter. La vie de ma mère. On n'est pas en